九低了。 来坚定。 兄弟姐妹听呀听我说你的热情和善良深深打动了我无论何方遇到过，前山来做客 知我我对你不仅仅是个。 cái, cốt của mình dễ mất thì là Oh. vô tận